مرحبا ترحيبة بالقريب وبالبعيد هذه النسخة للاستماع فقط جميع الحقوق للنشر والتوزيع محفوظة جملت من قالها مرحبا على خال سعيد مرحبا بزواج فهد وكل انجالي مرحبا بحبة ما لها عد وعدد يلا حي ضيوفنا يوم شفنا قبالها شيخة الشيخات بالطيب والعلم الفريد ام فهد شيخة ما تهم ثقالها هذه النصف للاستماع فقط جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة اسم فهد على فلن سعيد مرحبا بزواج فهد وكل انجاله صفر اثنين صفر اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة